Connaissez-vous cette blague française Si vous ne savez pas parler allemand, il y aura des pancartes juste derrière moi pour vous aider. Was ist grün? Rund und klein. Und fährt auch. Und runter. Eine Erbse in einem Aufzug. <laughs> Et vous, l'avez-vous comprise Voici la réponse.